del 6 al 3 en el quinto. Juan Pérez. Batazo profundo entre el center field, la bola atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Bueno, amigo. Bueno, amigo. Ahí está Francisco volteando el marcador. Miren, estaba comentando el asunto de haberle dejado el zurdo a Espinal porque estaba Fernández. Yo creo que con eso el dirigente no puede, alguien de lo que como está dirigiendo por primera vez en la Liga Dominicana, hay cosas con las que no se pueden exceder los manners. Juan Pérez es un zurdo para zurdos. Tan sencillo como es. sex